हे कृष्ण करे री प्यारी गणी जी बेटा द्वारिका नाथ भाई मारा बेटा द्वारिका नाथ हे कृष्ण करे री प्यारी ठाकुर जी को मेड़ो लागो कृष्ण करे री माय भाई मारा कृष्ण करे री हेलो बेटा बेटा और कोई टेक्निकल इशू है छोटा मोटा तो बिल्कुल ठाकुर जी महाराज द्वारकाधीश किशन करेरी में बिराजोड़ा है और भगतगण बिल्कुल लाड लड़ा था Yeah. हरे कृष्ण करे लीन बेठार बैठा मारा बिहार का गाना तो भई वठे ठाकुर जी रो निवास हे कृष्ण ये किसने करेली वाली એવા ગોપેલે गजब करो श्रृंगार शावरा कृष्ण करे री माय ते कृष्ण करे री माय हरे कृष्ण करे री प्यारी गणेश जी द्वारका कृष्ण निवास ते ये दुखिया का ये दुखड़ा मेटे ठाकुर जी टूटला के पास बनियो ठाकुर जी गोदाम रूडो करे रीवा हे se le दरबार